කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Rebel Land අපේ 4th වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මොනවද ඔයගලන්ට දැනගන්න අලුතෙන් ගෙනාව නිවුස්. මම කියන්නම් ඉතින් Rebel Land එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ earn කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කිව්වා ඉතින් මේක blockchain technology එකෙන් create කරපු game එකක් කියලා. ඉතින් මේ blockchain කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා earn කරන්න පුළුවන් game එක play කරන ගමන්. ඉතින් කොහොමද earn කරන්නේ? කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක චුට්ටක් ඕගලන්ට කියන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඕගලන්ට පේනවා land tokens. ඉතින් මේ land tokens ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා reward tokens ඔයා collect කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙද්දි 790ක් ලෑන්ඩ් ටෝකන්ස් කලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ ටික කලෙක්ට් කරලා ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා wallet එකට ඔයාගේ step 1 එක විදිහට scan QR code and copy wallet site. ඉතින් මේ විදිහට recharge follow guidelines කියලා මෙතන ඔයාගේ wallet site එකේ copy කරලා එතනින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට දවසකට ඔයාට ලෑන් ටෝකන්ස් නම් පන්සීයක් වාට ට්‍රාන්ස කරගන්න පුළුවන් අඩුම වැඩිපුරම වැඩියම් මාට මැක්සිමම් ලක්ෂයක් ලෑන් ටෝකන්ස් දවසට ට්‍රාන්ස කරගන්න පුළයිති මේක ඩිපෙන්ඩන්න ඔයාගේ එක ප්ලේ කරන ප්‍රමාණයක් එක ඉතින් එවිතරක් නෙවේ මේගේ එක ඔයා ප්ලේ කරන්න කැමති නම් ඔයාට PC මොබයිල් කියන දෙකෙම පුළුවන් PC නම් BlueStack එකෙන් මොබයිල් නම් iOS Android කියන දෙකෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයා තාම Revel and Discord travel telegram group ්‍රවලන් වෙබ්සයිටකට ජොයින් වෙලා නැත්තං ඉතින් වාට ම ඩිස්ක්‍රපෂණ එක දන්න එතනින් වාට එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් මේගේම ගෙන කිවත් හිරෝස් ලට තිහක් බලාගන්න පුලන් ඒකල ෆයිඩස්ල ෆලන්කස්ල ගනස්ල සපෝටස්ල කියන කටකරස් වලට පෙතනවා එවගේම මේක සික් මූද් අපිට බලාගන්න පුළන් ඉතින් මේකත් එක් මේගේම එක ප්ලේ කරලාට වර්ල්ඩ් කමියුනිටි එකත් එක්ක ජොයින් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න Revoland ගේම් එක. ඉතින් ඔයා ගොඩක් enjoy කරයි මේ ගේම් එක. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න have a nice day. Bye bye.